ikki rahmat yo bizni hayda yakka qilasan ikki yuz ming so'm yo telefon o'zimki boshqa telefon najimga besh ming berdi shunga turkiyaga bet bo'ldi o'n ming bir bayni ochsin yakka qilsan qilsa polvon Salam, gittiğiniz ben zaman vereyim Zahir Palvan'da. hayda hayda Siyav shiyav suzat bizi. yakka qilasan faqat zashgalga qara zashgalga ey to'ston ishlasizlar yordam qilinglar takajil sizlarga atak o'ral nazarovdin yura nazarovdin g'osib patroni bilan zoir pul tashladi ikkinchi va uchinchi marrani qildi shot bilan молодец polvon ey to'xtab ishlar kim bor ha jirat orqasida mintiringlar boringlar takani yechtiringlar yulib tashlaydi uni to'xtab ishlar tirimi borma shu yerda to'xtab Bunga keldi turib, bor hali qorasan bo'lmaymi? Boringlar ey, kalar. Son. E, ishtiz egasi, bu yoqqa kelaygansan. Qo'nglar ey, kalar. Yarimda xizmat qilar, yarimda bizga qaraymiz. Bu boboylar 74larga aytmanglar ular. yakka qilasan ming so'm. Qo'yma ey, islam, ot. Traktorga orqadan mintirma. Bir odam bo'lsa ham bo'ladi, bir odam. Yarim zat qarama, bu yerda yarim soatda qo'yaman keyin, 84 dan bir odam. sashkan egasi bormish yerde Saşkan egasi hayda yakka qilasan to'qson to'rtga boyasi bor narari to'qson uch yil qirq kelganmisan ikki yuz ming qilasan qarang o'ral bardang oldan bostirdi kimdir o'zizga qarab turib yuradi zotingiz bor takani qo'yinglar zotingiz bormi bermay yakka qilasan ikki yuz ming so'm Hayla Allah'tır. Hayda yaş yakar. o'rta qashqara hayda traktor kelmoqda qirqizda ro'zbay aka to'xtat traktorni takani ol takani olsin ey takaga chovmang vaqt emas chovasan hozir sovrin debdi Oha, bu ot mining ey. Ot mining Ha, mana palvon. Palvoncim qani? Oldima kelib qolgan aynan. Samar. O'zkatadan Samar. O'zkatadan Samar